今天我要挑战从头顶吃番薯叶，你准备好了吗？嗯，准备好了，现在就开始吧。这刘海好可爱哦，好像好像放不正。 你放什么东西呀？好像很好吃的东西耶！原来在这里。Round two，又有好吃的在头顶了吗？嗯，好像是哦。我是不是聪明兔啊？ 好像少了什么？你怎么可以忘了我呀？我也是兔子耶！好吧，你也来挑战看看。这对我来说简直就是小菜一碟。看到了吧，这就是小头兔的好处。它好像有了小胡子。别太紧张，好笑的快来了。 戴上绿色的帽子，接着给他吃绿色的番薯叶。你认为你用一片番薯叶就能收买我吗？我是有尊严的。再给你加一片。 笑屁啊、笑，浪费食物的哥哥，大家不能和他一样哦。